Қырғызстан біз үшін құдай қосқан көршіміз, ең жақын одақтасымыз. Шын мәнде біз ауылдарымыз аралас, қойларымыз қоралас, жатқан бауырлас халықтарымыз. Соңтан біз қашанда бір-бірімізге тілектеспіз. Шын мәнде елдеріміз өте жақын. Көне заманнан келе жатқан игі дәстүр, діліміз бір, көзқарасымыз бір болмысымыз өте ұқсас биыл дипломатиялық қатынас орнатқанымызға 30 жыл толып отыр осы уақытта ынтымағымыз барынша кеңейді достығымыз нығая түсті